Пациент Михаил, мы прооперировали его полгода назад по поводу проблем с храпом и носовым дыханием. Была комбинированная операция. Пациент появился на повторный осмотр через полгода. Э, хотел делиться результатом, действительно хорошим. Пациент результатом доволен и хотел услышать личное мнение, как у вас дела, Михаил. Результат на самом деле произошел все мои ожидания, то есть поскольку нас был 8 раз ломан, да, то есть там был вообще вертолет, я храпел, вздыхался вот как бы во сне. Но все вот э, спустя полгода вообще проблем нет практически никаких вообще. То есть, несмотря на то, что да, было скептическое отношение к лечению храпа, то есть всегда есть сомнения. Вот на данный момент люди, грубо говоря, те, кто окружающие вас, Вы знаете, конечно храпа. было, конечно было, а потом еще было очень скептически после операции, поскольку как бы, то есть, э, еще отечество видимо, не прошло, то есть храп был, да, то есть, а вот все потом уменьшалось, уменьшалось, сейчас вообще его нет, то есть все нормально, все пошло здорово. Слушай, Спасибо.